Naiz eta garaia kritikoa izan, Errepublikako gobernuak Parisko nazioarteko erakusketan parte hartzea erabakitzen du. Mundua jakidezan Espainiako Gerra Zibilian pasatzen ari zena. Horretarako garaiko artista ospetsuenak gomidatzen dituzte, haien artean Picasso, Espainiako pabiloia errepresentatzeko. Picassok kuadru mural handia egin behar zuen. Margolariak onartu egin zuen, baina ez zion lanariekin, la humanite egunkarian Gernikako bombardaketaren gaineko artikulua irakurri arte. Momentu horretan, azten du bere maizu lana. garren mendeko artearen ikonoa eta bakez simbolo unibertsala bihurtuko zena.